Astăzi vin cu verbul a potența. În dicționar este accentua unul din sensuri și sunt inspirată de uh, o întâmplare. A fost o postare ieri pe Facebook. Uh, era vorba de un actor care tocmai se descria ca fiind fiul unui alt mare actor care nu mai e în viață și n-ar rost să dau nume, dar ideea e că primul sentiment al meu a fost să zic a, ia uite-l și pe ăsta că se dă mare și apoi mi-am dat seama că de fapt se potențează și că ce rost are să, să nu spună asta, să nu profite de faptul că este fiul unui mare actor. Și mi-am dat seama că noi românii uh, suntem educați destul de greșit să nu ne dăm mari și bineînțeles că îi lăsăm pe ceilalți să se dea mari, cei, ceilalți din jurul nostru. Cred că e bine să potențăm uh, cine suntem, ce aturi avem, că altcineva nu cred că o face în locul nostru. Tu ce părere ai? Ceau!